Buenas tardes, estamos reportando para el programa Los Sosobrosos, haciendo preguntas. Estamos por aquí en la calle Sánchez. Hermano mío, vamos a hacer una preguntita. ¿Cuál político usted prefiere que se retire, que nos tiene harto? Leonel Fernández. ¿Y por qué? Por su forma de ser y de gobernar. Ya que tiene que retirarse. Claro que sí. Muchas gracias. Hermano mío, ¿cuál político a usted lo tiene cansado, lo tiene harto, ya que debería retirarse? Adiós, ah, del PLD, porque el PRM que va adelante siempre, porque... Es un candidato, ¿cuál que lo tiene cansado, que debería retirarse? Adiós, América, porque Amilca no se la por el pueblo. ¿Eso usted cree que debe irse para su casa ya? Más semana el eh, eh, Romeo que Amirka aquí mismo en el pueblo. Muchas gracias. Hermano mío, ¿cuál político a usted lo tiene harto, lo tiene cansado, que debería retirarse? Ay, o Danilo, pues ya Danilo hasta su propia gente ya se trampa. ¿Debería retirarse Danilo? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cuál político lo tiene a usted cansado que debería retirarse? Bueno, para mí, a mí que Romero debe retirarse ya, porque está bueno, ya estamos cansados de él. ¿Lo tienes harto? Sí, ya que hay que salir de él. ¿Ese que debería retirarse? Claro, supuestamente sí. Muchas gracias, oye. ¿Cuál político usted quiere que se retire, que a usted lo tiene harto? Eh, en realidad hay muchos políticos que ya deben... Pero dime uno, uno solo. Es tiempo de mucho. Hay varios, para ti hay varios. Sí, es tiempo de mucho. Pero dime uno, uno solo, que tú dices, ya, ese no va para más. Hipólito Mejía, pudiera retirar. Ok, muchas gracias, mi hermano. Estamos transmitiendo para el programa Los Osobrosos. ¿Cuál político usted prefiere que se retire, que no tiene harto? Es tonta la pregunta. Leonel Fernández, papá. Ya, ya, ya, demasiado. llegó su tiempo, hermano mío. Claro que sí, así mismo, ahí subió su tiempo. Tiene ya que abrir camino pero para otra persona, ¿me entiendes? Que haga algo más por el país. Él dice que hizo, pero no sé. Muchas gracias, hermano mío. Dale para allá. ¿Cuál político quiere usted que se retire, que ya no da más en la política? Bueno, yo creo que Eduardo Estrella y Kiki Antún ya tienen que recogerse. Esos dos son los que ya lo dan para más. Vamos, yo macho ya que pobre ya que recoja. Lo tienes harto, bacho, ya. Harto la coronilla, hermano. Muchas gracias. ¿Cuál político debería retirarse, que a usted lo tiene cansado? Mira, ya Lionel cerró su ciclo político en este país. Él perdió y está haciendo un pataleo para que este pueblo coja una derriba eh, grande de, heridos, mataciones ya él perdió ese pataleo, ya eso se usaba en los años 80, ya debiera retirarse conformemente. Lionel Fernández lo tiene harto ya. Lionel me tiene harto, así mismo es. Muchas gracias, caballero. ¿Cuál político debería retirarse que a usted lo tiene cansado, que lo tiene harto? Bueno, te voy a decir algo. Debería de retirarse Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, todos esos viejos y toda esa gente que tienen este pueblo cansado y, y abrumerado de, los robos, de de las impunidades y de la corrupción y de la inseguridad que tenemos, deben de retirarse el PLD entero. Muchas gracias. ¿Cuál político usted lo tiene cansado que debería retirarse? Leonel Fernández. Eh, ¿Lo tienes harto? Harto, porque ya yo no son dueño del país y lamentablemente necesitamos alguien nuevo, alguien que, un rostro joven que le duele a nuestro país. Muchas gracias.